after sentindo os ritmos do nosso coração. Respiramos suave, leve. Nosso olhar olhando dentro. Ritmadamente. mergulhando além da matéria, além do tempo. além do que conhecemos e do conhecido, além de nós. nossa respiração cada vez mais calma. Nosso olhar cada vez mais dentro. Éfita, Éfita, Éfita. as portas do nosso coração são portais Évita, que nos levam além. Évita, Évita, muito além. Évita, Évita, o som do Évita, Évita, nos guiando. Évita abrindo nosso coração e nossa consciência. Évita, évita, abrindo portas dentro de portas, évita, portais dentro de portais, évita. consciência se abrindo ao som do Évita. Nós espiralando, Évita, espiralando, Évita, e espiralando nesse túnel de luz. Évita, Évita, mergulhamos no escuro no vácuo, com confiança. É é e nos percebendo, nos sentindo é mais leves. Esse silêncio dentro. nesse espaço dentro. silêncio por fora. Evita. Silêncio por dentro. Evita. évita. Nosso veículo de energia. Evita. Veículo de luz. Evita. Evita. O som do máximo. Maseba Merkaba. Maseba Merkaba. Maseba Merkaba. Maseba. Maseba Merkaba. Maseba Merkaba. Maseba Merkaba. Vasevamekava. Nós, Vasevamekava, um ponto de luz no vácuo, Vasevamekava, espiralando, Vasevamekava. Vasevamekava, mergulhando, Vasevamekava. Efta Maseva, Vasevamekava. Éfrita Massiva Merkaba. Massiva Merkaba. Éfita, Massiva Merkaba. E nosso movimento Éfita, Massiva Merkaba. Vai diminuindo. Éfita, Massiva Merkaba. Diminuindo. Éfita, Massiva Merkaba. O som Tum Efta Maseba Merkaba. Efta Maseba Merkaba. Efta Maseba Merkaba. Efta Maseba Merkaba. Nós percebemos apenas luz, parados no vácuo. Efta Maseba Merkaba. Efta Maseba Merkaba. Respirando Evita Maseba Merkaba. Evita Maseba Merkaba. Nossa luz inspirando e expirando com vácuo. Evita Maseba Merkaba. Evita Maseba Merkaba. Evita Maseba Merkaba. Evita Maseba Merkaba. Evita Maseba Merkaba. Évita Masepa Merkaba. Mas Masepa Merkaba. sepa Merkaba. deixando os pensamentos que chegam passarem. Respiramos nesta paz infinita dentro. flutuamos, silêncio, total silêncio. entranhas na teia do infinito. Apenas um ponto no centro da malha. Nos sentindo em paz infinita. apoiando no silêncio, boiando na quietude dentro, totalmente entregues a esse momento. respiração, expandimos o nosso ser, nossa mente, nosso corpo. A cada inspiração, encontramos o divino dentro. Divino que somos, este ser eterno, infinito, Eia Axereia. Eia Axereia. Eia Axereia. E o som do Eia Axereia nos convidando à consciência. Eia Axereia. Eia Axereia. Do ser imortal. Eia Acheria eterno que somos. Eia acheria. Eia acheria. Essa personalidade é apenas um ponto. Eia acheria. Eia acheria. Eia Axereia. Eia, Axereia. Eia, Axereia. Eia, Axereia. Eia. Todas as centelhas de luz que somos, Eia, Axereia. As centelhas nos multiversos, Eia, nos múltiplos tempos começam a ser magnetizadas para essa centelha que somos. Eia Asheria. Eia Asheria. Milhares de partículas de luz. Eia Asheria. Nossos selves Eia Achereia, respirando em ondas. Eia Achereia, expiração. Eia Achereia, Achereia. Eia Achereia, Eia Achereia. Eia Achereia. Eia a ia Eia, Todas as nossas ondas de luz. Eia, acheria, Se tornando uma única onda de luz em nós. Eia, acheria, ia Eia, todas as nossas consciências, se tornando esta consciência, o eu de agora. mergulhando no eu divino, na pura essência que somos. Eia ao som do Eia Asheria. Eia Asheria. Eia Asheria. Éfita Eia Asheria. Éfita Eia Asheria. Éfita Eia Asheria. e nós nos abrimos a essa verdade. Éfita eia achareia, seres múltiplos, Éfita eia achareia, multidimensionais, Éfita eia achareia, unificados, Éfita eia achareia, ser que somos hoje, Éfita eia achareia

das ondas do Akashico, do infinito. Éfita eia ashreya. Nós aí totalmente entregues. Éfita eia ashreya. Éfita eia ashreya. Além do infinito que somos. Éfita eia ashreya. Testemunhas de nossa unificação nós além do conhecido, percebendo as centelhas se unindo, a centelha atual acalmando, Eia, Ashereia Maceba Merkaba Insof. Eia, Ashereia Maseba Merkaba Ainsof. Eia Ashereia. Maseba Merkaba Ainsof. Éfeta. Éfeta. Maseba Merkaba Ainsof. Eia Ashereia. ia, baixaria, bem suave, bem suave. Maseba Merkaba Ein Sof. a Asheriya. mas apenas aí mantrando, permitindo que o som do mantra entre nós. Marcepa Merca Baensof. E neste centro do Ensof, Eia, Achereia Maceba, O tudo e o nada se juntam em nós. Eia, Achereia Apenas ondas. Eia, achereia. Nós na consciência maior, no todo maior. Évita, além do tempo. Évita, além do corpo. Além da matéria. Eia, achereia. Além da intimidade. a achereia, com todo e o nada que somos. Ai, só se encontram neste momento de paz. Maseba Merkaba só Enquanto apenas boiamos, Eia, achereia, neste vácuo infinito. Efta insof efta. À medida que nos abrimos ainda mais profundamente, o ser eterno e infinito que somos, Efta Ainsof. evita é merkabain sof. Maseba merkabain sof. Eia, achereia. Maseba é merkabain sof. Évita. Évita. Ain sof. uma onda misturada às ondas, rainha sol do universo. Évita. a Ashireia Évita. a sol. Eia a xereia, Eia Ashireia Ainsof nos embalando nas músicas. Eia, achereia, ainzó, nos embalando emoções sagradas. Eia, achereia, ainzó, nos permitindo ir mais fundo. Eia, achereia, ainzó, o som da música, unidos ao som sagrado, enquanto nós Eia Ashereia Ainsof, nosso infinito, nosso eterno, Ia a Ainsof, olhando, Ia a Ainsof, sendo Ainsof, nos embriagamos do Ainsof, Ia a Ainsof, ondas, Ia a Ainsof, que se tornam bolhas de champanhe ondas em ondas maiores e mais longínquas, energias borbulhando como champanhe em nós, e nós apenas respirando. Noeia Ashereia Insof. Nos permitimos relembrar. Eia

além da matéria sendo matéria. Livres terra, sendo terra.

centelha. É Seres multidimensionais, o ser humano que somos. É é Seres de luz, mas sepa merda escolhendo é é o ser infinito. É essa essência sem amarras. sem qualquer limitação. apenas todo o amor que somos. escolhemos o divino e eterno que somos. E à medida que escolhemos convidamos internamente essas centelhas as múltiplas centelhas tudo e o nada que somos, os multiversos que somos a estarem permanentemente em nós, a estarem conscientemente em nós. E antes de voltarmos para o aqui e agora, é à medida que ativamos nossos sentidos da matéria, é escolhemos é ser matéria, vivendo além da matéria,

caminhando na terra. Consciência. Eia a achereia insof. Naseba merkaba. Eia a a insof. Ueia achereia. Naseba merkaba. Seres eternos e infinitos. Eia renasceria em seres divinos. Sendo a nossa personalidade, a única parte dominante em nós. Tomamos consciência da nossa respiração, olhando em nosso Merkaba Naseba Merkaba. Naseba Merkaba. Naseba Merkaba. Eia Achereia. Espirais começam a se mover nos trazendo na consciência para a nossa consciência física. Naseba Merkaba nós a luz infinita. Ia a xeria. Maceba mercaba. Maceba Merkaba. Tudo e o nada. a xeria. Os multiversos. Maceba mercaba. No aqui e agora. Ia a xeria. Maceba mercaba. Consciência de unidade. Eia, Macheria, sentindo a terra Maseba Merkaba, sendo a terra Ia Macheria, caminhando além dos sentidos. Maseba Merkaba, Ia Macheria, apenas respirando. Maseba Merkaba, Ia, sentindo céu e terra que somos. Maseba Achereia, achereia. Seres multidimensionais. Além do tempo e neste tempo. Tudo aqui. Eia, achereia. Escolhemos o Eia Achereia na Terra caminhando na terra, eia, achereia, sendo tudo que somos, eia, achereia, no nada que somos, ia achereia, eia, tudo aqui e agora, ia se integrando no tempo da agora, eia, achereia no corpo físico da minha Axereia. Eia Axereia. E quando estivermos prontos, Eia Axereia. Eia Axereia. Com todos os macros sentidos ativados, Eia Axereia. Eia Axereia supraconsciência, sendo o subconsciente a nos regir. Abrimos nossos olhos. Olhamos ao lado, tomando consciência de onde estamos. Eia, Achereia, quem somos? Eia, Achereia. E repetimos o nosso nome. Eia, Achereia. Eu sou. Eia, Achereia. Fale em voz alta o seu nome. Eia, Achereia. Eia, Achereia. Ia, Axereia. Fechamos essa meditação ancorando essa consciência e toda essa manifestação. Nos quatro lados, leste, sul, norte-oeste. Ao som do Amém. Amém. after